有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个滚烫，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛肚的波浪，马莲的三八，还有什么值得害怕？ 到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。啊！他们就是活宝，紧急撤退。 魔头已下令三天后开窑，请务必将此消息传给铁宝。呀呀呀呀呀！突围成功，下一站铁堡。为什么我会和你睡在一起？难道是君越？魔头下令三天后开窑，扣除我在路上耗掉的时间，只剩六个小时。六个小时！天哪，怎么办呢？为什么不早说？好吵啊！ 赶紧想撤退路线吧！大家安静一下，现在情势紧急，各自做好战斗准备，尽速完成五行阵坛，才能对抗魔头和魔勇大军。没错，大头，同我去看看阵坛的完成情况。嗯。冰主子，最后一批魔勇已经开窑。好， <laughs> 做得好。 既然魔勇准备齐全，就由你带领魔勇大军，即刻出发，一统天下。是。一统天下，一统天下，一统天下，一统天下，一统天下，一统天下，一统天下。一统天下！ 钟声为何突然响起？难道有突发状况？嗯嗯，堡主，远处发现一只兵马。嗯，你的左眉为何在狂抖喵，我真来了。 先坐在台上的是魔头沙克伊吗？看起来不像，那是水观音。什么？他不是已经死了吗？他既然掌控魔君，肯定是沙克伊用妖术将他复活的。这下魔君又多了一员大将，铁宝岌岌可危呀！全体准备，御敌模式开启。 上上上！飞牛队出动。老九，带上我。还有我。嘿！打开闸门，紧急起飞！小包子，你竟敢丢下我！公主，你待在铁堡更安全。别墨迹，快走。 全乱了，看样子只能硬干了。全员出动，没剩半匹马。那边有铁钉的迅猛机甲兔，这东西怎么开呀？管他呢，试试再说。啊！哎呦！哎呦！哎呀！冲啊！ 你这是什么橡胶子弹啊！我这是金刚子弹！天哪，居然伤不到魔勇一丝一毫！怪物！中将士使用钢铁弹。外面战斗激烈啊！ 向前冲啊！ 是被打的落花流水啊！铁金刚居然修好了，魔友们看好吧！老主，铁金刚被紧急安装了钢筋假肢，战斗力能恢复百分之六十。 多了，铁金刚也支撑不住了。是植物攻击敌人，这是国宝来了。他们应该藏起来，太危险了。不好，他们会变成靶子的。国宝终于还是现身了。 来攻击水观音！我要将你们的元力吸得一点不剩。千年来，为了得到你们所受的所有磨难，都给我付出代价！别碍事！啊，子弹对他没用，过去帮忙。 我射水球，你去救活宝。好的。你接住了，活宝别跑！可恶！想要独吞活宝吗？主子你来了，不是这样的，我下作的东西。 我的大军，鼓起士气，将这里踏平吧！我踩！大家注意，菜捕头说他们的弱点就在脚踝。发射！ 少主，魔君追来了，我从侧翼拦截他们。好的。 那臭鸟追上来了，再快点啊！你就是最快了。呃你们逃不掉的。嘿，看招！大师兄让开，嘿，看我的。耶，是小师弟，他还活着。看，我徒儿，我徒儿还活着。真是无用。 一只虫都搞不定，哼！嗯，大头要抓活宝了，我们要立即启动五行阵牵制他。来了，结阵，火、金。接下来该怎么办？水观音在对方阵营，土将军早已作古。我和大头与吴老林有很深的渊源。 让我们试试重建木的阵营，木五行残阵启动！啊！啊！啊！啊！休想困住我！哼，活宝哪里逃？又追来了！ 就想夺宠？快重新结阵，帮助他们！火金，可恶的臭虫！呀！啊！小师弟！呀！啊！火宝不能落入魔头手中！火宝的原力！ 你将荣归于我！哈！ <laughs> 现在我就是拥有全部活宝原力的人了。淘宝搜索“乌龙院台历”，限量珍藏。乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新。 扫描屏幕二维码，关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索曼果均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒到墙前。打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验。穿越艰险排万难，没成功绝不凡。英雄少年莫等闲，奇迹大。 在心中焕然，大破浮萍成习惯。历经磨练志更坚，顶天立地行侠，仗义护龙天。热血奋斗断云山，不怕各大战，战胜重重困难能圆满。 人间。统一天下的千年基业，终于要完成了。你休想！五行全阵启动。这个困不住我的。 Yeah!